nitwa mukarukundo denise ncururiza hano mu isoko rya nyankora imbuto ntaraza hano mu isoko rya nyankora nakoreraga mu mudugudu dutandika ku tumeza ku muhanda ariko aho ngereye hano mu isoko rya nyankora mbona ariho hari imikorere kuko mbona amafaranga ahagije n'abakiriya bahagije kuba rino soko riri hano nyankora rimfitiye akamaro kanini cyane by'umwihariko kuba akagera pariki akagera baduhahira turushaho kubona amafaranga yo kwiteza imbere ikindi kandi mbasha kugaburira umuryango wanjye uko bikwiye nkanatanga mituweri ku gihe nkanazigama amafaranga atari munsi y'ibihumbi bibiri buri cyumweru mu ishyirahamwe imbogamizi dukunda guhura nazo ni izijyanye no kubona ibicuruzwa kuko inaha twebwe ibishanga byacu nta bicuruzwa bibamo bijyanye n'imbuto biba ngombwa ko tujya kurangura duteze imodoka kandi imodoka nazo kuzibona isaha ku isaha ni nkeya ntabwo ziboneka bigasaba ko dutega moto kandi moto zirahenze cyane imbogamizi rero dukunda kugira cyane ni iz'ingendo no kubona ibicuruzwa bumva ejo hazaza hanjye hazaba heza cyane kuko mbyibonera bitewe n'uko imikorere yanjye mbona ibiri kwaguka cyane kandi mfite ibyiringiro y'uko abana banjye baziga nkabarihirira ikindi ibicuruzwa byanjye biri kwaguka ku buryo najya njya no kurangura nkaza nkanaranguza n'abandi bitewe n'uburyo ndi gutera imbere mu bicuruzwa byanjye